Good morning. Sì, qui sono le nove e mezza. Certo, come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo, nemmeno mattinata inoltrata in realtà, ma una mattina presto, un po' più tarda, diciamo così, così vogliamo dire. Mister, master, maestro, o semplicemente... Oh, semplicemente David Lynch. It's uh, <laughs> February 27, 2022 and it's a Sunday in Naples. Uh, clear morning, very still right now, a second film, uh, and uh, 55 and 4 Fahrenheit around uh, 13 Celsius and this means that for me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda con questi giorni, in questo periodo, però devo ammettere che fa freddo in generale, ma come sempre, sì, eh, abbiamo, in questi due o tre giorni, infatti da ieri, anche domani credo, insomma, la temperatura è scesa di molto rispetto a due giorni fa in cui eravamo arrivati quasi a 20 Celsius di pomeriggio. Ma come sempre invito a vedere sempre, e questo lo dirò fino alla primavera, il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo e il freddo perché è impossibile, ma quantomeno di combattere. Guarda il video sui pensieri, come sapete da inizio a gennaio di quest'anno lo faccio separato dal report, quindi occhio se interessa. Anyway, uh, she and you all just see from the window I think that uh, this afternoon temperature um, will be the same o addirittura con qualche grado in più, anzi spero con qualche grado in più but uh, the really important thing is that uh, with these degrees and this uh, atmosphere above all we surely are going to be enjoy those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Vabbè, adesso posso dire veramente all along the way perché comunque è mattina, sono, sono meno le 10, quindi salvo cambi clamorosi, il che potrebbe anche essere possibile, ma vedremo, dovrebbe mantenersi così nel caso vi aggiorno in descrizione. Bene, che dire in questi casi, per cui... Say the this So from the mythical window with the carried curtain, sublime oggi nulla da dire. And it's uh, roller shooter behind me on the top, not visible, or in fact here in this shot. And finally, for my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Ever, a great day, him, all the people, follow Alexander riporsi un saluto orrente a tutti, uh, al video dei pensieri, nel caso a domani.